निगाहों में मंजर था गिरे और गिरकर संभलने का निगाहों में मंजर था गिरे और गिरकर संभलने का हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलती रही